أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بونغ بغز بزداء الضحى سلسان مغنسان تفسين قرب تابس مكة دا إنجان سورة قسقا سورة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى دي باشلان عن سورة Беренче аят кәримәсе Ваддуха Аллаһ Тәгалә әйтә Ант итәм духа вакыты белән. Ягъни көн башланган вакыт кояш чыгып күтәрелгән духа намазы дип киң танылган вакыт Духа намазы, билгеле булуынча, сөннәт, ике рәкәгәт яки дүрт рәкәгәт. Һәм дә галимнәр фикере буенча бу иртәнге вакыт белән ант итәм дигән Аллаһ Тәгаләнең аяты кәримәсе Алты иртә бар. Кояш чыгып каршы ала без. Ел түгел ничә мең ел үтте. Шуның өчен иртәләр күп. Өчен Җафар Садык та әйтә, бу иртә ул Муса пәйгамбәрнең сөйләшкән иртәсе дип әйтә. Ә Аллаһ Тәгалә әйтә, ант итәм иртә белән һәм ант итәм кич белән. Шуңа Җәгъфар Садык әйтә, кич мак, кич сүзеннән максат та ул да булса гомуми кич түгел, ә бәлки дә Мигъраҗ кичедер дип әйтә. Кайбер галимнәр әйтәләр, бу иртә, бәлки дә пәйгамбәр туган иртәдер дип әйтүчеләр дә бар. Ягъни, духа сүзенең мәгънәсенә карасак, язылышына. Бу язылган артикль белән, шуның өчен гади генә иртә түгел, ә билгеле ниндидер махсус иртә. Шуның өчен нәрсәгә махсус икәнлеген инде галимнәр инде уйлыйлар һәм шундый фикерләр әйтәләр. Яки Муса галәйһиссәламның сөйләшкән иртәсе, яки дә пәйгамбәр туган иртә иртә вакыты. Иртәнге вакыт. Шул галимнәр әйтәләр. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә ант. Билгеле булуынча, Аллаһ Тәгалә Коръәндә ант иткәндә болай гына гади нәрсәләрне кулланып ант итми. Шуңа әгәр ант итә икән, димәк ки, ул нәрсәгәдер булса, нинди сергә булса ие. Шуның өчен галим әйтәләр, бу иртә, бәлки дә пәйгамбәребезнең туган иртәсе дип әйтәләр. Вәлләйл изә сәҗә һәм дә Аллаһ Тәгалә әйтә, ант итәм төн белән. Алда әйткән кебек, бу бәлки дә Мигъраҗ төнедер. Иртәнге вакыт туса пәйгамбер, ә төнге вакытта ул Мигъраҗ кылды, беләбез. Билгеле рәвештә Мәккәдән Мәдинәгә Исра кылды. Мәккәдән Иерусалимга Исра кылды, Иерусалимнан да күкләргә ашты, атала бу кич Мигъраҗ дип. Шуның өчен мантык рәвешеннән карасак, иртә һәм дә кич пәйгамбәребезгә Махсус дип карасак, бик мантыклы туры килә. Иртән туган исә, кич ул мигъраҗ кылган исә, шуның өчен бу фикер дә, ягъни ант итәм пәйгамбәрнең туган иртәсе белән һәм ант итәм кич мигъраҗ кылган төн белән дип әйтсә Аллаһ Тәгалә, бу мәгънәсе туры килә хакыйкатькә. Ләкин дөресрәге ничектер, ансын Аллаһ үзе генә белә, ничек әйтәбез, валлаһу әгъләм. Ма ваддака раббука ва ма кала. Сине Раббың ташламады һәм дә Вә мә кала һәм дә нишкәтәләр күрә алмыйм дип әйтәләр бит. Менә шушы мәгънәдә килә кала сүзе. Ягъни күрәсе килми. Синең Раббың аны кылмады дип Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә. Ни өчен бу аят кәримә килде дөньяга пәйгамбәргә? Пәйгамбәребез Тау тишегендә мәгарә буламы татарча, пещера, качып калалар. Динне кыскан вакытта җиде, җиде егет. Аңа әйтәләр кәһеф кешеләре. Шундый тау. Шура- Шушыңардан сорап бирәләр пәйгамбәребезгә, чөнки бу вакыйга булды пәйгамбәрдән алда. Сорап бирәләр. Аннары пәйгамбәргә сорап бирәләр. Зулкарнәйн хакында сорап бирәләр. Зөлкарнәйн дигән изге бөек бер кеше хакында. Һәм дә бирәләр пәйгамбәргә сорау, өченче сорау рух хакында. Нәрсә ул рух? Өч сорау бирә пәйгамбәргә мөшрикләр. Пәйгамбәребез дә әйтә, иртәгә хәбәр бирермен дип әйтә. Ләкин Ни хикмәт, Пәйгамбәребез ин шәә Аллаһ дип әйтми, ягъни Әгәр Аллаһ теләсә дигән сүзне кулланмый. Шул сәбәптән дә бу бер риваять вахи килми, пәйгамбәр дә вахи алмагач, халыкка бер сүз дә дәшми. Шуңардан да сүз тарала халык арасында Даими рәвештә пәйгамбәр чыгып, дин турында сөйли иде, хәбәр бирә иде. Ә, бер риваятта көннәр, бер риваятта атна, бер риваятта ай дип әйтелә. Пәйгамбәребез бер нәрсә сөйләми дин хакында. Урамга чыга да, ләкин бер сүз дә дәшми. Һәм дә сүз тарала, димәк ки, нинди сүз? Димәк ки, Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрне ташлады. Хәтта кайбер кешеләр әйткән була пәйгамбәргә, синең шәйтаның сине ташла дип әйткән булалар. Пәйгамбәребезне яратмыйлар, чөнки динне кабул итмиләр. Шуңа кем мушрик булды, дингә каршы ул шулай дәште пәйгамбәребезгә. Шул сәбәптән дә шушы сәбәп булды ки, шушы сүрәнең, шушы Духа сүрәсенең, шушы аятның килүенә. Аллаһ Тәгалә әйтә: Мә уаддаәкә раббукә, сине Раббың ташламады, уә мә калә, сине дә кыерсытмады, күрә алмады түгел, алай түгел, сине Раббың ташламады дип хәбәр килә пәйгамбәребезгә, ягъни сөенечле бер хәбәр. Хәтта тәфсирдә әйтелә, тәфсирдә әйтелә, пәйгамбәр булган заманнан, ягъни 40 яшьтә пәйгамбәр булганнан башлап Аллаһ Тәгалә ташламады дигән хәбәрләр дә бар. Шуның өчен пәйгамбәргә шундый сөенечле хәбәр килә, сине Раббың һич ташламады һәм дә кыерсытмады дигән хәбәр килә пәйгамбәребезгә. Шиксез, ахирәт синең өчен хәерлерәк алда, алдагысыннан, алдагысыннан ахирәт хәерлерәк. Ахыргысы алдагысыннан хәерлерәк дип әйтергә була. Гарәп теле бик бай тел, шуңа ике мәгънә чыга. Беренче мәгънә алдагысы Ягъни ул алда эшләгән эш, ахыргысы да соңыннан эшләгән эш. Аллаһ Тәгалә әйтә, соңгысы хәерлерәк дип әйтә. Бу аятны кулланырга була эш хакында да, көн хакында да. Мәсәлән, кичә алдагы көн бу иде, бүген ахыргы көн. Кичәгедән килгән бүгенге көн, бүгенгесе атала ахыргы, кичәгесе аталган иде алдагы көн. Шуңа Алдагы көннән бүгенге көн хәерлерәк. Мәгънәсен дә чыгарырга була. Һәм дә шулай мәгънә чыгарырга була. Дөньяга караганда ахирәт хәерлерәк. Чөнки дөнья алда иде. Алда бара дөнья. Әлегесе вакытта дөнья алда. Без әле барыбыз да дөньяда. Бер көн киләчәк, без ахирәткә эләгәчәкбез. Ахирәттә дә эләгәчәкбез оҗмахка, иншаалла. Шуннан да аңлашыла ки, ахирәт нәрсә булды? Соңгы булды. Соңгы урыныбыз. Каян башлаган иде безнең әтиебез Адам алейһиссәлам? Шунда безнең кайтуыбыз, ягъни җәннәттән яши башлады. Җәннәткә дә кайтуыбыз дип өметләнәбез. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вәләсәүфә юътика раббука фатарда". Киләчәк заманда Аллаһ Тәгалә сиңа, Раббың сиңа бирер ки, бүләк. Син риза булырсың, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Сиңа бирәчәк ки, бүләк, син риза булырсың. Пәйгамбәрне Бая әйткән кебек, хәле җиңел түгел идемени? Җәбраил фәрештә килмәсә, вахи килмәсә, ни өчен шундый аяттар килә? Шатландырырлык сорау туа. Аллаһ Тәгалә әйтә, бүләк бирермен, Син риза булырсың. Бу бүләк тә инде бигрәк тә безгә күбрәк файдалы, аңа караганда, чөнки чөнки ул бүләкнең дә исеме шәфәгать. Әлеге ай, менә әлеге ай Рабигуль әүвәл ае, пәйгамбәрнең туган ае. Бу айда ул туган. Инде шушы 1444 нче елда яшибез һәм дә үткән атна булды конференция. Бөтен дөнья конференциясе 14 нче булды. Килде 5 гарәп иленнән, конференциянең исеме аталды. 1100 ел исламны кабул иткән Болгар дәүләтенең сәбәбе белән булган вакыйга, конференция булды. Шундый менә берләшмә, мөселманнарның берләшмәсе бара. Пәйгамбәребезнең хакында да күп сүзләр булды. Пәйгамбәребез гә Аллаһ Тәгалә әйтә, бүләк бирермен, син шатланырсың, дип әйтә. Пәйгамбәрбез кайгырды. Бу аятның да мәгънәсе нәрсәдә? Пәйгамбәрбез кайгырды, нәрсә әйтте? Уммәти, уммәти. Минем өммәтем, минем өммәтем дип кайгырды. Ягъни безне кайгыртты, безне уйлады. Тормышыбызга карасак, барыбер дөнья үзенекен ала. Барыбер кеше концертка барса, беркайчан да утырмый, концерт кайчан бетә микән дип. Вәгазь озынрак булса, кеше сәгатькә карый башлый, вәгазь озын булды. Кеше кинога барса, киносы да акчага бушка түгел, вәгазь бушка. Кеше әйтмичәк, бүген кино зак булды. Ул утырачак. Ягъни бу да күрәбез кешенең ничек дөньяга бирелгәне, ничек тә дингә бирелгәне. Шуның өчен пәйгамбер кайгырды, чөнки ул боларны белде. Килер бер көн мөселманнар дөньяны яратыр, ахирәтне да яратырлар, тик әзрәк. Ул аны белде. Дөнья өчен тырышырлар туганнан башлап, яхшы садик булсын, яхшы мәктәп булсын, яхшы университет булсын, Ә кем кем кем кайгыра туган балага әйтеп, яхшы гына бер мәчеткә урнартсак, яхшы гына бер мәдрәсәгә кертсәк, аны яхшы гына университетка кертсәк, безнең дәүләтебездә ул бишәү. Аннары яхшы гына академиягә кертсәк, ул да безнең Болгар җирендә, Татарстанда. Без анда ел саен барып дога кылабыз, искә алабыз. Шулай кайгыручы мөселман булса, Тик әнләр бик әз. Күбесе әйтә нәрсә яхшы садик, яхшы мәктәп, яхшы университет. Пәйгамбәр дә шуны белде, кайгырды. Уммәти, уммәти. Әй, минем өммәтем. Чөнки кеше ахирәтне әз уйлап та үләса садигын, мәктәбен, университетын Һәм дә ул аны исбатлыйчак та, уйламаскамыни, акча эшләмәскәме дип, ул мәгънәдә түгел. Акчасы да кирәк, эше дә кирәк, дөньясы да кирәк, барысы да кирәк. Пәйгамбәр безнең үрнәк. Шуның өчен пәйгамбәр кайгырды. Бездән күбрәк кайгырды. Без әз, әз кайгырабыз. Кем төнне иртәнге җылый, тәхәҗҗүд укып, бик сирәк. Кем кайгыра, җәннәткә керермен түгел, ә әти-әни керерме юкмы дип. Кем? Бик сирәк. Пәйгамбәр кайгырды. Безнең өчен. Менә бу да аның уае. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә әйтә, "Вә лә сәүфә юатыйка". Киләчәктә сиңа бирербез ки нәрсәнедер. Фәтәрдо. Сиңа Раббың бирер киләчәктә, фәтәрдо. Син риза булырсың, әлбәттә риза булырсың. Һәм дә ул шәфәгать, ягъни безгә ярдәме. Рабби кад радыйту. Әй Раббым, һичшиксез мин риза булдым. Чөнки билгеле рәвештә башта шәфәгать кылырга Аллаһ Тәгалә рөхсәт биргән тик өчтән беренә генә. Бөтен мөселманнарга түгел, ә өчтән беренә генә. Кем өчтән беренә керә, әлхәмдулилла, кем керми. Кем андый махсус кеше булмаса, мәхрүм кала бит. Пәйгамбер дә кайгырды. Аннары пәйгамбәргә Аллаһ Тәгалә бирде икенчесен дә, өчтән ике өлешен дә рөхсәт бирде. Пәйгамбәр дә кайгырды өченчесе хакында. Чөнки барыбер мөселманнар калалар шәфәгатькә мәхрүм булып. Һәм пәйгамбәр кайгыргач өченчесен дә бирде, ягъни 3 3 өлештән өчесе дә, ягъни 100% мөселманнарга пәйгамбәргә бирелде шәфәгатьлек форсаты, мөмкинчелеге. Һәм дә пәйгамбәребез дә әйтә, пәйгамбәребез әйтә, Миннән алда яшәгән пәйгамбәрләргә Аллаһ Тәгалә биргән иде бер форсат. Нәрсә дә булса сорарга, нинди дә булса дога кылырга дигән бер форсат биргән иде пәйгамбәрбез дип әйтә. Ләкин бар пәйгамбәр дә аны кулланды дөньяда. Мин исә кулланмадым дип әйтә. Ничек әйтергә була? Бонус яки суперприз дип әйтергә буламы? Биргән Аллаһ Тәгалә шундый бер форсат. Нәрсә телисең шуны сора. Һәрбер пәйгамбәр аны кулланды дип әйтә. Адам алейһиссәламнан башлап Гайса пәйгамбәргә кадәр бу форсатны бөтенесе дә кулланган кайда? Бу дөньяда. Пәйгамбәргә бирелгән шундый бер форсат, Аллаһ Тәгалә әйткән, нәрсә телисең шуны сора. Мин аны дөньяда кулланмадым дип әйтә. Мисал, теләсә иде. Әй, Раббым, мөселманнарга җиңү бир, көч бир, бүгенге вакыйга булмасын дип сораса иде, кабул булыр иде. Ләкин дөньяда сорамады. Әйтсә иде, әй, Раббым, мөселманнарга бир өстенлек дөньяда. Алар дөньяда өстен булсын, крал булсын дисә иде, король булыр иде. Ләкин пәйгамбер сорамады. Пәйгамбәрнәс әйтте, миңа дөньяда түгел дә, ә ахирәттә бир бу форсатны кулланырга. Алла Тәгалә кабул итте. Күрәс, пәйгамбәрнең нинди өстенлеге. Бу айда аның айы. Шуны да аңларга белергә кирәк. Күңел белән, акыл белән түгел, ә күңел белән аңларга бу айның форсатын. Бу айда пәйгамбәргә шундый могҗизалар, шундый вакыйгалар, шундый зур бөек кеше үзе өчен кайгырмады, Бу дөньяны уйламады, ахирәтне уйлады, әйтте, миңа ул форсатны бир, тик кайда? Ахирәттә. Инде үлеп терелгәч, кыямәт көне җиткәч, ул әйтәчәк, я Раббым, минем дога, мин дөньяда сорамадым бит. Менә хәзер сорыйм, миңа ярдәм итергә өммәтемә насип ит дияшәк, ки Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, ярар. Һәм дә ул безгә шәфәгать кылачак. Инде Аллаһ Тәгалә инде безне Мәхрүм генә итмәсен бу шәфәгатьтән. Һәм дә инде баягы әйткән пәйгамбәребезнең кайгысы булдымыни? Аллаһ Тәгалә вахи бирмәде дип әйткән баягы алдагы аятларда Сине Раббың ташламады дигән. Атна, 40 көн дигән хәбәрләр дә булды. Пәйгамбәр бернәрсә дәшмәгән дин хакында. Җавабы да килә. Аллаһ Тәгалә әйтә: Әләм яҗидек ятиман фаава. Пәйгамбәргә пәйгамбәрнең исенә төшерә, пәйгамбәргә бит инде 40 яшьтән югары. Пәйгамбәргә әйтә, сине без ятим хәлендә тапмадыкмы ки, фәәвә сине нәрсә эшләдек? Үзебезгә алдык вәкил шәкелендә. Сине ятим буларак Тапмадымы Раббың? Чынлыкта да, пәйгамбәрнең тарихына карасак, пәйгамбәр 6 айда корсакта икән әле. Корсакта икән әле тумаганда әтисе вафат итә. Әтисен күрми Абдулла исеме. Аннары Кабихтата 6 яшь дип әйтә, Кабихтата 8 яшь дип әйтә. Ул да булса кечкенә малай, әнисе вафат итә. Ятим кала. Әтисе дә юк, әнисе дә юк. Шуңа Аллаһ Тәгалә әйтә, "Әләм яҗидка ятимен". Сине ятим хәлендә Раббың тапмадымы дип әйтә. Шуның өчен кайчан пәйгамбәргә вахи килү туктады, тәфсирдә әйтелә, төнге намаз, тахаҗуд укый алмады дип әйтә. 3 көн укый алмады. Авырды. Хәле булмады. Гәүдәсенең хәле булмады. Ягъни һичкем юк, әтисе юк, әнисе юк. Кем аңа ярдәм итә? Ялгыз калды. Шуның өчен ул бик көткән иде Аллаһтан бер хәбәр. Чөнки ул бер үзе кем аңа ышана ала? Әтисенә ышаныр, әтисе юк, әнисенә ышаныр, юк. Әти ярдәм итер әле дип уйлар, әтисе юк. Әни ничек тә булса җылысы белән җылытыр дип әйтер, юк. Шуның өчен тик Аллаһ Тәгалә генә ышанды, Аллаһ Тәгаләдән генә өмет итте, аңардан гына көтте. Шуңа Аллаһ Тәгалә әйтә, Сиңа бирер, бир, сиңа бирер ки ул бер бүләк, син риза булырсың, әлбәттә, риза булырсың дип әйтте. Ул да булса шәфәгать булды. Һәм дә Аллаһ Тәгалә әйтә, Ва ваҗадака даллан фахада. Сине Раббың Эзләүче итеп тапмадымы, сиңа хидаятны бирде дип әйтә. Бу аят кәримәдә кайбер Коръәнне тәрҗемә кылучылар ялгыш тәрҗемә кыла. Әйтәләр, сине адашкан итеп тапмадымы дип тәрҗемә кылар. Бу шәкелдә тәрҗемә кылырга ярамый. Чөнки пәйгамбер адашкан, саташкан булмады беркайчан да. Дальның мәгънәсе ул эзләүче дигән мәгънәдә. Ягъни бу фигыль түгел, ә исем. Исемнең фигыльдән аермасы нәрсәдә? Исемнең вакыты юк, ә фигыльнең бар вакыты. Үткән заман фигыле, ә, бүгенге вакыт фигыле һәм дә киләчәк заман фигыле. Мәсәлән, килде, килә, киләчәк. Бу өч заман белән бәйле булган сүзгә әйтәләр фигыль. Ә даллән сүзенең мәгънәсе ул фигыль түгел, ә исем. Исем була алмый үткән заманда, ул бит исем. Шуның өчен адашучы түгел, ә эзләүче, адашкан, саташкан түгел, эзләүче. Алла Тәгалә әйтә, Сине без тапмадыңмы, тапмадыкмы эзләүче иттереп. Чынлыкта да пәйгамбәребез әтисе булмагач, әнисе булмагач, шүл, шүлдә яшәй, шүлдә туган, библиотека юк, ничек ки булды күрше дәүләттә, Византиядә дәүләт Анда бары библиотека укырга булыр иде, әгәр дә гыйлем кирәк булса. Ә пәйгамбәрдә андый булмады. Язарга да булмады, укырга да булмады. Шундый вакыйгада, шундый вакытта, шундый урында туды. Һәм дә ул эзләде, уйлады, фикерләде, төшенде. Булыр микән шундый кеше табына хәлвәгә? Хәлвәдән эшли, пот, потка табына, аннары ашый. Агачтан балта белән үзе ясый, әйтә, бу минем Раббым дип әйтә. Шуны уйлады ул, шулай булыр микән дип, шулай эзләп йөрде. Эзләгәч тә Аллаһ әйтә, «Вәҗәдәкә даллан». Без син эзләүче итеп тапмадыкмы? Фәһәдә турилга сине күндердек дип әйтә. Фәәгънә һәм дә сине байытты. Бу аятләрдә өч аят килә. Беренчесе Ятим булган хәлдә Раббың сине тапты һәм дә сиңа вәкиллек кылды. Икенчесе сине эзләүче иттереп тапты Раббың Туры юл бирде. Өченчесе, сине факир иттереп тапты һәм дә сине баетты. Өч, өч мәгънә килә. Пәйгамбәрнең өч булган вакыйгасы. Беренчесе пәйгамбәр ятим булды. Икенчесе пәйгамбәр Эзләүче булды. Чөнки сорарга бер кеше дә юк. Кемнән сорый? Бөтен кеше мөшрик. Өченчесе дә факир, әтисе юк, әнисе юк, акча юк, кайдан? Шуңа өч хәл булды пәйгамбәрдә. Ятим булды, Туры юлны эзләүче булды һәм дә фәкыйрь булды. Аллаһ Тәгалә дә әйтә, Ятим булганда ярдәм иттек сиңа, вәкил булдык, дип әйтә. Туры юл эзләгәндә сиңа хидәят бирдек, дип әйтә. Өченчесе дә син хәерче булганда, фәкыйрь булганда сиңа байлык бирдек, дип әйтә. Шуңа өч вакыйгадан соң пәйгамбәргә Аллаһ Тәгалә өч киңәш бирә. Өч булган хәл Беренче вакыйганың нинди иде, пәйгамбәр? Ятим иде. Беренче киңәш. Беренче вакыйгага беренче киңәш. Бәй ятим булды пәйгамбәр, Аллаһ Тәгалә әйтә, сиңа ятим килсә, син аны каһәрләмә. Кыерсытма, үпкәләтмә. Бергә бер. Күрәсез, ул нинди булды, шундый ук киңәш. Сиңа фәкыйрь, сиңа сиңа ятим кисә, әтисе юк, әнисе, сиңа кыерсытма. Бу безгә дә бер мисал. Онытмаска без кичә кем идек, өченче көн кем идек, мәктәптә укыганда кем идек, хәзер кем булдык. Бу инде Аллаһ Тәгаләнең безгә дә бер искә төшерүе. Ятим килсә, үзеңне онытма кем булганыңны, аны кыерсытма дип әйтә. Икенче киңәш Ва аммасса иля фәлә тәнһәр. Икенче вакыйга пәйгамбәрнең нәрсә иде? Беренчесе ятим иде, икенчесе Эзләүче иде. Димәк ки, кем эзли? Кайдан аңларга кеше эзләгән эзләмәгәнен? Соранып йөрсә, ничек барырга, Уфа шәһәренә нинди юл, нинди автобусга утырырга дип сораса, димәк, ул нәрсә эзли. Шуңа әйтә, сиңа бер сораучы кеше килсә, сорап, фәлә тәнһәр, аны кума дип әйтә. Чөнки син дә эзләдең бит. Ха сиңа килде шундый ук кеше. Күрә салатын гаделлеге. Аллаһ Тәлә нинди элек булгансың, шундый хәлне сиңа кабатлаттыра. Пәйгамбәргә дә, безгә дә шулай. Син дә сорап йөрдең бит, кайда хидәят, кайда Ул өйләнде. Беләбез, аның беренче иптәше булды Хәдичә анабыз. Мәккәдә иң бай хатын иде. Кем дә әйтсә, пәйгамбәр өйләнде, акча өчен дисә, аңа да җавап, пәйгамбәр ул акчаны өч көндә таратты. Хатыны бер сүз дә дәшмәде. Өч көндә бай хатының акчасын ире таратсын әле, бүгенгесе көндә ирне сәйтәчәк. Ә ир түгел бит, хатынны сәйтәчәк. Ир хатының акчасын тарата, өч көн эчендә, байлык юк. Ә аннары Хәдичә анабыз өендә утыра, көтә үзенең ирен, ә өйдә акча юк, ашарга-эчәргә берәү дә юк. Ә бай хатын иде. Һәм сорау та ул, байлыкка өйләнде микән? Шундый сорау. Шуңа да пәйгамбәр нәрсә диде Аллаһ Тәгалә син фәкыйрь идең, сине байытты Раббың. Һәм дә моңа карата өченче киңәш. Ва амма би ни'мати раббика. Шуның өчен дә Раббыңның нигъмәтләрен фахаддис. Һәрвакыт исеңә төшер, сөйлә, шөкер кыл, тел белән, йөрәк белән, кул, аяк белән шөкер кыл. Тел белән генә түгел, рәхмәт, рәхмәт. Кул белән дә шөкер кылырга. Ягъни кемгә дә ярдәм итәргә. Бу да шөкер. Аяк белән Исеме, бәлки, булмагандыр, аның исеме дә Мәүлид дип атала бүгенге көндә, ләкин пәйгамбәр заманында ул бар иде. Кем әйтсә юк дип, ул ялгыша. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәр заманында сахабәләр пәйгамбәрнең тарихын сөйләмәдеме? Сөйләде. Пәйгамбәр исән булганда, пәйгамбәрнең эшләгән эшләрен, хәдисләрен сахабәләр үзара сөйләшмәдерме? Сөйләштеләр. Шушы Мәүлид түгелме? Шушы Мәүлид. Кемдер әйтсә, пәйгамбәр заманында тәфсир юк иде. Тәфсир бар иде. Тәфсирнең сүзе бәлки булмады, ләкин тәфсир бар иде. Менә бу да тәфсир. Кем әйтсә, пәйгамбәр заманында фикх юк иде. Фикх бар иде. Фикх сүзе юк иде, ләкин фикх бар иде. Акайд та шулай. Пәйгамбәр заманында акайд булмадымы? Булды. Тик акыйда дигән сүз бәлки булмагандыр. Шуның өчен болар барса пәйгамбәр заманында бар иде. Һәм дә ахыргы да бик куәтле бер сүз. Ул ул дип әйтә, Аллаһ Тәгалә салават әйтә, фәрештәләр әйтә, Я юһәлләзинә аману, әй иман китергән бәндәләр, саллу алейхи, сез дә салават әйтегез дип әйтә. Күрәсез? Димәк ки, ул салават әйткәч, без дә әйткәч, димәк ки, нинди зур Урын, салават әйтүнең зур урын. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә бит. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтми. Сез аны намаз укыйсыз, ул да укый дип әйтми. Сез зәкят бирәсез, Аллаһ та зәкят бирә дип әйтми. Ләкин ул нәрсә әйтә, сез салават укыйсыз, ул укый. Аллаһ Тәгалә укый салаватны. Дан. Сез дә аны әйтегез. Бер кеше әйтерме, бу аят дөрес түгел, сахих түгел дип. Бер кем әйтә алмас. Кем әйтсә инде диннән чыга моментально. Шуның өчен бу Зур мәсьәлә, кем бу мәсьәләгә каршы килсә, керсә, бу аятькә каршы килә. Чөнки аять Коръәндә язылган. Салават әйтә Аллаһ Тәгалә, фәрештәләре һәм дә сез, йә әйюһәлләзинә әмәнү, иман китермәннәр, саллү алейһи вә сәллимү тәслимә. Сез салават әйтегез, сәлам бирегез, дип әйтә.